K2 ha brillato poco fa, puoi passarmi di nuovo vicino per favore? Brilla. Sei un operaio? Sento dei colpi. Ho provato ad avvicinarmi al cimitero. Adesso proverò qui una sessione di Ghost Fino adesso il K2 ha dato pochi risultati. c'è qualcuno che ha piacere qui di parlare con me, per favore? portion Qualcuno conosce Antonio Crespi? Capito che hai detto? Antonio Crespi? o Cristoforo Crespi? Cazzo, che scelta la videocamera To g Posso sapere se qui ci sono ancora dei massoni? si può passare davanti a quella scatola nera con la luce verde e illuminare le lucine, per favore? E questo strumento che ho appoggiato qui sul muretto. C'è qualcuno che riesce a accendermi le lucine, per favore? Chi ha costruito il mausoleo? Chi ha costruito il mausoleo? Chi sei? Puoi dirmi il tuo nome, per favore? Chi rappresenta la grande signora che c'è sul mausoleo? Sorveglia qualcosa? Vi protegge? con me per favore può anche accendere le luci eccolo le lucine del K2 che è questo strumento questa scatola nera che vedete qui appoggiato sul muretto potete passarci vicino vedrete delle lucine che si illumineranno potete farlo? Posso parlare con un massone, per favore? Sei presente? Devo andare via? Io sono venuta qua per farvi delle domande. Per poter capire molto di più su Crespi, che è un bellissimo villaggio perché mi volete mandare via? Non, non Vivevate bene a Crespi? Cosa si nasconde dietro Crespi? Come si chiama il vostro dio? dirti il nome? Del vostro Dio. Ditemi solo, siete anime libere? O siete trattenute da qualcuno? Massoni. I massoni. Dove sono i massoni? Dove C'è qualcuno che si vuole manifestare in qualche modo? vorrei parlare con Antonio Crespi e con Cristoforo Crespi, suo figlio. Chi c'è qua? Chi è che è presente con me in questo momento?

Hallelujah.